啦啦，比马都叫大马蹄子瓜，和咱木瓜没差。闽南普氏的马花马大半多年，黑苦瓜比我都老，都都是普氏花马黑女瓜，黑苦瓜没时间。 那是我爹嘛，做木屋的米，阿爹是子袜的西。是那光年咱们生我爸家台，我爹我爹都家，我爹妈过天木在世间去了，阿爹是垃圾瓦线。 阿啦啦！比马多叫达玛提子瓜，和木瓜么秋。米奈普什带马花马达白度尼，黑苦瓜比瓦多拉。多多斯普什花玛木石榴，黑苦瓜米世界。都加斯马鲁条玛草木不达米。 あてすずわだし路边光表一表家马得莫得一哭光我拉紧你手我掉马古天母得世界掉喽あてす拉紧我心是那光年咱们谁我把家的我掉母得独家 我掉马古特木的世界掉喽，阿特是垃圾哇塞，阿特是垃圾哇塞。